Azararen amairuan, langilok kalera ateratzeko itzordu garrantzitsua dugu. Pentsio erreforma ate joka dugun honetan, ezinbestekoa da pentsio sistema publiko eta propio aldeko lanak biderkatzea. Es imprescindible que los trabajadores y las trabajadoras salgamos a la calle a defender lo que nos corresponde, nuestro futuro. Por eso, es imprescindible que el 13 salgamos a la calle junto con el movimiento de pensionistas. Gure etorkizuna dago jokoan atera gaitezen kaleran eta aldarrikatu dezagun dagokiguna. Animo eta borrokan elkartuko da.